多人嘅喺度。d n g t Fragen。w a t e n s i d e l a t e a s t e n i e 咁我相信如果你嚟過澳洲都知道咧，其實個個城市嘅 o t 餐咧都係一樣嘅啫。咁就冇咩特別講啦。如果有啲咩靚嘅風景嘅話，就影低俾你睇啦。啲朱古力大減價，全部三折。有冇興趣買翻只啊？呢個超好食啊！嗯，對面全部都係雪山。 好見啊，OK 啊，我而家係巴塞，係啊，That is Mark Selby。 <laughs> 我頭先企喺度諗咗好耐，呢個究竟係真人咧定係 model 嚟嘅？Cheers！哇！Cheers everybody！Thank you！Hello，我系李伦。咁今日一开始咧，我哋已经喺火车度啦。咁我而家去紧边咧？ 我就係去緊瑞士其中一個最出名嘅旅遊區洛桑。咁呢個城市咧，每年嘅夏天同埋旺季咧，都會有勁多嘅遊客咧逼爆成個城市嘅。咁洛桑咧都係我之前讀書同埋實習嘅城市啦。我喺呢度咧都住咗四年嘅。咁我今日咧就要翻公司開會，所以咧就趁住呢個機會咧，早啲出門口咧，同你喺路桑度行個圈啦。咁我呢程車咧都要坐大約一個鐘嘅。咁我哋到咗之後轉頭再講啦。 好啦，我哋终于都到啦！呢个地方既熟悉又陌生啊！好耐冇翻过嚟啦！呢个就系流心火车站以前個大门啦。 虽然成个火车站而家装修晒啦，但系佢哋都留翻个旧门去纪念嘅。咁喺火车站嘅出边咧，已经系码头嚟噶啦。如果你想游船河嘅话咧，就直接可以喺呢度买飞噶啦。咁好啦，而家離我开会咧，仲有几个钟时间嘅。咁难得嚟到咧，我哋就去睇下啲大路啲嘅景点先啦。然之后咧，顺路睇下仲有啲咩特别嘢咧，可以同你分享下啦。 呢度就系我之前毕业典礼举办嘅地方啦，好耐都冇翻过嚟啦，都仲系咁靓啊！呢一间系留心嘅大学啦，而家放饭时间，好多学生坐喺湖边度食饭。 呢度夏天有太极班上喎，你哋旅行冇嘢做嘅话，都可以嚟试下。呢度可以好清楚睇晒成个湖景啊！滑雪火车站楼下咧，已经有晒超市啊、药房啊、卖电话卡嗰啲地方噶啦。 同埋佢哋咧，星期一到星期日咧都开门嘅，而且咧都会开得比较晏。所以我哋星期日或者夜晚有啲咩要买嘅话咧，都可以嚟火车站揾下睇下有冇嘅。我六年前喺瑞士申请嘅第一张电话卡咧，就喺呢一间店度申请噶啦。咁我哋嚟到第一个景点啦，呢个就系留心嘅卡贝尔桥。 咁呢條橋咧係喺一三三三年起好嘅，咁喺歐洲歷史上面第一條木橋。咁佢曾經咧都俾火燒過一次嘅，之後就維修翻。咁呢啲嘢咧我都係維基百科揾嘅啫，咁我就唔講咁多廢話啦。我只係想講呢個塔嗰度咧有間個塔入邊有間好貴嘅紀念品鋪，我喺度住咗四年都冇入過去一次。難得嚟到要唔要行個圈啊？其實呢條橋我都行過不下幾百次啦。 难得翻嚟就行个圈啦。佢哋系咪装修过呢排？啲木唔同色嘅，一笪。呢间就我讲嗰间好贵嘅纪念品铺啊！唔知系因为佢而家疫情唔开门啦，定系执咗笠？佢一八六三年已经喺度。 呢條橋咧，每一格咧，啲畫咧都係唔同嘅。話雪都好耐冇試過，好似遊客咁翻嚟睇呢個城市啦。其實問真心都真係幾靚不過以前咧就喺度翻學同埋喺度做嘢咧。 都係成日都匆匆忙忙咁樣咧，都冇認真咁喺度睇下啲風景。今次翻嚟見翻呢啲風景咧，都幾懷念。咁喺條橋後面上嚟之後咧，你就到咗歐 n 啦。其實我相信，如果你嚟過歐洲嘅話咧，都知道咧，其實個個歐洲城市嘅歐 n 咧都係一樣嘅。 好见啊，OK 啊，我而家系巴数啊，系啊，有有，不过你翻晒香港影张相我哋。如果唔系，冇人知道我哋边个。 <laughs> Hello。如果你要买 Victoria 嘅嘢嘅话咧，就直接可以嚟。 商呢間 O Time 入邊呢間賣啦，咁呢度咧就直接講廣東話， <laughs> 講普通話嘅員工咧都有嘅，係啦，有冇字？啊？三十五蚊。哦，去到幾號啊？呢個去到月尾，要幾耐到啊？十五分鐘啊？我 OK 啊，我有啲興趣，真係。好啊，整個啊，係咯。 其實本身都冇諗過賣嘢，咁又要使錢啦。不過唔緊要啦，難得有得自己整一把軍刀，都都叫有意義嘅。不過佢哋呢個活動咧，就去到呢個月咧就完啦。所以我諗你哋之後都唔知有冇機會整到啦。等你哋到時有機會嚟旅行嗰時，睇下你有冇機會整啦。咁多選擇，我選擇恐懼症真係。誒，買咩色好咧？ 可以前後唔同嘅係咪誒你可以前啊，呢個食誒咁啊咁啊，翻多翻多倍啊！呢把係我第一把棍刀，係啊，今次我第一把幾好啊！第一次自己整，其實話就話係我第一把軍刀，但係我都之前買過好多把俾人。就開 这个特别有寫明自己整嘅刀片啊。 That's very cool. Thank you very much. You're welcome. Can I work in the factory now? <laughs> Hello. That is a r t s a l v e r 你哋好好人啊，仲送咗個禮物俾我。咁遲啲等個疫情好翻之後咧，都可以帶啲人嚟買下嘢啦。呢度幾大間，同埋佢哋話，如果你買多過八十蚊嘅話咧，係會有禮物送噶。咁好啦，我哋而家繼續出發啦。我都唔敢再行入啲咩店度，我驚俾人 sell 到。 话时话行咗咁耐，到而家仲未食饭啊！咁我而家就系食饭先啦。我而家去揾紧一间我以前成日去嘅中餐啊，睇下个老板同老板娘仲喺咪喺度。前几年佢哋都话咧就快退休噶啦，唔知佢哋而家仲有冇开呢一间 Müller 咧，德国版嘅屈臣氏啊！估唔到而家喺绿商 o u t 入边咧都開咗間。间。呢度咧好多人咧会买手信啦，同埋带货翻香港嘅。 有好多香水啊、護膚品啊同埋保健產品嗰啲咧，呢度都好平。之前香港好出名嗰隻有花嗰隻護手霜咧，喺呢度買嘅話咧就一蚊歐元一支。行行下喺條巷仔度見到個雪山喎，見面到啦呢度。如果你行到 Old Town 嘅尾咧，就嚟到獅子像嗰邊嘅話咧，你會見到一間賣芝士嘅店。佢哋門口咧會有呢只芝士批賣，兩蚊一個，呢個超好食啊！我以前讀書嗰陣時咧係瘋狂食呢個，所以如果你嚟旅行嘅話咧都可以試一個。 不過講明先，呢度嘅芝士嗰種味好濃，受唔到嘅話就唔好試啦。難得嚟到就買翻個食下啦。You should have the green ice cream. It's a sweet, sweet ice cream. Green ice cream. Thank you. Nice, nice, nice. Thank you. Nice, thank you. 喔，洗洗手先。我都差唔多兩年冇食過呢個塔啦，好懷念啊！試下先。嗯，都仲係咁好味。 入边全部都系浓浓嘅芝士啊！如果你中意食芝士嘅话咧，呢个真系唔可以错过。凤凰酒家，希望佢哋有开门。久不见啦，我认不出吗？在拍小视频啊？对呀。 现在刚开始，拍了七个，七个，对， <laughs> 今天这难得回来，这样拍一下，对呀，嗯，全都是瑞士人吃的，没什么亚洲人，我都多多久没没见过亚洲人了。咁呢一间餐厅咧，我哋以前读书成日食嘅，同我老板同老板娘已经好熟噶啦，都好耐冇见过佢哋啦。谢谢，哇，谢谢。

有時真系好想翻嚟呢边住，净系为咗食中餐都值得。好饱啊！我想讲咧，佢啲份量咧，仲系劲大份咯，一个人根本食唔晒。所以第次你哋嚟欧洲旅行咧，食厌咗欧洲菜嘅话咧，我都会介绍你哋嚟呢间食嘅。老板娘好好人啊！咁我哋而家咧就去紧第二个景点啦，就系一个。 獅子像，咁呢個都係洛桑最出名嘅兩個景點之一嚟嘅。咁我哋而家就繼續行啦。哇，咁多人嘅喺度，咁多人喺度做乜嘢？Guten t a g d a f Fragen，l a h Oder was basteln Sie hier? Ähm, sie sind am Verteilen gratis. Heute ist der letzte Tag, dann kann man mit dem Töpferwerk kommen und dann kriegt man Aha, so viel man will. <laughs> So nur, das ist, heute ist der letzte Tag. Ja, today is the last day and they're giving it out for free. Aha. So if you have a little cup here, you stay in the line and then you get some free challenges. Aha, that's why. <laughs> But are they good? Would you say normally? Have you ever tried before? Oh, it's really good, yeah. It's really good. I live right there, like

咁呢个垂死狮子像咧，系喺一九七二年嗰时起好嘅。佢起嘅原因咧，就系纪念翻七百六十位咧喺战争中离世嘅瑞士士兵。 你见到个石像嘅上面嗰行拉丁文呢，如果译翻中文嘅意思呢，就系献给忠诚和勇敢的瑞士。而下面嗰行罗马数字呢，就系记录翻低当年事件发生嘅时间啦。喺个狮子像隔離呢，都有个冰川公园啊，不过呢个呢，就有入场费要收翻嘅。我就觉得呢啲堅密嘅嚟嘅即係呃下游客嘅啫，我从来未入过去啦。 如果平時旺季嚟講嘅話咧，而家見到前面呢塊地咧，應該全部都係逼爆晒所有嘅遊客嚟嘅。前面係唔會好似而家睇得咁空曠咯。所以對我嚟講咧，見到而家呢度咁少人咧，反而先覺得出奇。好啦，咁話咁快咧，我哋就睇完第二個景點啦。其實都係為咗拍片我先過嚟嘅啫。如果係平時嘅話咧，我都應該唔會再過嚟睇嘅啦。

呢一間叫做 Old Swiss House 嘅瑞士餐廳咧，都係一間好出名嘅餐廳嚟嘅。不過都係冇開門啦，而家。跟住嚟到呢區咧，就係全部都係賣表嘅地方啦。呢個地方如果你係夏天旺季嚟嘅話咧，會全部逼爆曬所有嘅遊客，勁多中國人同埋印度人喺呢度嘅。而家疫情咧，所以冇乜遊客，所以你見到而家好似好鬆動咁。不過之前讀書嗰陣時嚟講嘅話咧，我永遠都會避開唔行呢一邊嘅。 我頭先企喺度諗咗好耐，呢個究竟係真人咧定係 model 嚟？有冇興趣買翻只啊？而家疫情真係太冇生意嘅，啲朱古力大減價，全部三折。 連 l i n 鏈都有，都係三折啊！咁大張明信片唔使驚唔夠位寫。呢度好多瑞士傳統嗰啲鐘啊，全部都係人手整嘅。如果你要買手信翻香港嘅話咧，都可以考慮下。呢個係所有裏面最平嘅，呢個廿六蚊。 跟住大呢啲咧，就幾百蚊到一千蚊都有。呢個係所有裏面最貴嗰個，呢個要一千七百蚊。 啲唔記得要过嚟湖邊行下添。其實如果你問瑞士有啲咩免費又高質嘅活動可以做嘅話咧，相信嚟呢度行下湖邊咧已經係最好嘅選擇嚟㗎啦。你見呢個景對面全部都係雪山，因為洛桑呢個城市咧俾好多山包圍住。 所以其實佢哋啲天氣咧都幾變化 Hello。 呢個就係大名鼎鼎嘅 Pilatus 山啊！不過今年去到十月咧，佢都仲未有雪啊，好奇怪。反而啲矮啲嘅山咧，都已經開始積雪啦。 我哋又翻翻嚟舊城區買標嗰個位啦。其實呢個城市咧都幾細嘅，一眼睇曬嘅。我諗如果你淨係想嚟睇陸雙市中心嘅話咧，我諗半日嘅時間咧，你應該已經夠嘅啦。呢個就係陸雙市最大嘅郵政局啦。咁佢就喺火車站隔離嘅啫。所以如果你要寄信啊、寄明信片嗰啲嘅話咧，直接可以喺呢個位度搞噶啦。而佢哋隔離咧，你唔需要行一分鐘咧，就已經去到卡貝爾橋啦。 呢一个系毕加索博物馆啊，佢系距离火车站隔篱大约两分钟嘅路程咧，你就可以嚟到噶啦。所以如果你想揾啲嘢食时间嘅话咧，我谂呢个都系几好嘅选择嚟嘅。好啦，个天都差唔多黑啦，我都准备要翻公司度开会啦。今日同你喺洛桑度行咗半日，话就话带你去睇风景，点知变到好似你哋陪我探朋友咁样，希望唔会闷亲你哋啦。 Cheers. Thank you. Cheers. Cheers. Wow. <laughs> and they're trying to make the Swiss flag. <laughs> The, Swiss flag. Mm. Kartoffeln. Kartoffeln, ja. Gabeln. <laughs> Fondue. Ah, scheiße, das Kartoffeln nicht. 好啦，咁今日条片咧就真系到呢度啦。我而家都上咗火车，准备翻巴族啦。咁今日一日都见翻好多之前识嘅人。

你仲睇紧啊？咁我介绍多个隐藏嘅睇风景位俾你啦。如果你喺 l u 嘅火车站后门出嚟嘅话咧，你会见到一条红色嘅桥嘅。咁你过咗条桥之后咧，就会嚟到呢个位啦。呢个位咧，你可以一览无遗咁睇晒成个 Pilatus 嘅风景嘅，唔使钱噶，系咪好抵咧？仲要唔使同人逼添。